Raxaña Santa Jesús yubiki ndakindyeva ke kundia judío nin Rakanintyara, sanika Jesús Tata kachirasa. pra indisaki va xachiñura, ñekan ke, intakundiki, ke xachiñu Yuba, kachira xindia. Raxatun yo ke kundia judío, ñakanindia Jesús, sachi subi. supi, niñakiyi ñandakinyena kuvi ñandikandura, chindikantura ñaku Ibaran yoshiba ta in kúvi xinjoxi kachira ñekanké ndisáani ntia chi'ira rasana kuin jesus kachira saaxi ntia ña ndixake ka'anyu xinto chirakuse nyoxi ra ñani chiñu lo'o ke kochunra savira xintie miira sachi takundi chiñu ña xinira xa ivávara kexara sachi ivára ra ku'vi ninira xinira ra nyara ña'ára takunti'va chiñu ña xára nuura ra chiñu che Rasake ña'arãnurã kunínto rasáke tia'níkavantacantaininto sa chitákuvaha ibara ña sa ndatiahkurã nandi ratáchikarã ña kutiahkuná ramísake xaturaku Kunimira chitáchiturahkãva ña rara kunimirã taxirã ranjani raraku ivarã randyani ibi Chindara kuse ebara ke se'varake ndataxirã takunintiaju kwa kuachixina sa keva'a nasato'nara takuvaxana ona ivara chiyupi ora kusen yoshi. sara xato'otuna ivávara chi ivara kuvira tivi ña'a vaxivara ra ñandixanike ka'anyu xinto sa chiyuvina xini so'otu'un ña ka'anyu ra kantixatunara tiviyu vaxiyu ra najka kuvina ni'i kutyajku ndikani ku'un ra ku'unkana nuu ona. Sachi xanikajkuana ya nuñákupina, ra ya kubina bichi Ra ñandixaké ka'yu xinto, sachi vaxiki, ya ra xamiki vichinkúvibaña, kuniso nanti tachira kuse nyoxi. Ra nakuin kuniso okúpina ni kutiajkuba, chitakuba iyo nyoxi ña kumira ntie, ra taxira ña tiajku yupi, ra sake iyo tura kuu se'evara. Sachi mi nyoxi kubitura Taxin yayunda araku se'ebara, ñataxira ñakutyajku yupi. Ra taxituran yayu, nda'ara ñasandajkura kuachixi'i takundi yupiva. Xa'añakurara, xa ñayupi yo'o. Ra nandakanta ininto, xa'añakayu ñayo'o Sachi washiki, ra takundi'ivana xandixi'i. Ndo'ni tixiñu'u, ra kuniva so'o natachira, ra Randa va'a, yo yonaka yavinun indukxinana randatyajkunaj ñakutyajkubana ndisuna shanya va'a randakoyotunajkan vayavi nun nindukxinana randatyajkunajkan chinundo wana, kachi jesús xintia san nikan jesús xintia kachirasa yu'u yuke, xintiayu kuyo ke xandajkuyu kuajchi xiyuvi tyi xintiayu rajtayu rati'viyu vaxivayu yuke, shandah yuña xina randah va tin yuguachi xina ratuna kan va ni yu xami yu nundo sara koya vintia viña sachira shaba inni ba kubiyu kachindo ndisui yo ba intia randakun sha'yu rakunda inni yu chiña ranyan rakan kubinya, kuviña ramindo kubindo ti yupi ñandixa'ana intakatun'ára Juanva ramiña ndava ke ndatu'urã chi'ndo. Ndiso yu'u ra xini ñu'ũmbiju yani yuvi ña ka'anva'ana cha'yu chi ña kuniyu kajkuva ndoke ka'anyu ñayo'o chi'ndo. Ra ra Juan ra ta iyo ñu'u ñava'a nitũva ke nichiyoraka ra chi'inva ndo kusinindo xiñu ye'e ña kumira in kani lo'o. Ndiso chee nikava in ña ndakui'i nuu tu'un Juan Sa shabayuke ké nda kuinxa'ayu ratátayu ndyóxiva kúvira taxi chiñu yo'o yo ña ayu nya nuña ra mii chiñu yo oke nda kuintuxa'avayu ña ti'virayu vaxiyu ra tátayu ra yu vaxiyu ra ntakuinturajkan vaxá'ayu ra nto'o ra nchaníichí ké tā'án kuni so'onto tachivirá ra rani tā'án kunitunto nishaka rani ni tu'untura ke ko Koníma vinto, sachixindo Rati aniba bi kabindo tung tun yoshi sa chinunya nya ke nani nya yajtundo nani'into ña kutiajkundo yanikani ku'unva. Ratunakundaninto, chixa'a yu'u, va ke kutiyas kundo kixindo nu'un yu'u, Yu jandika yanikani ku'un. Yu'u raxiniñu'u yu'u yu. Sha yu. Rasa yu. Ya kuba ke ivanto chinto'o sinindo ku'vininto xininto nyoxi Rasin ya yu datta bayu ke vaxiyu ra xi'into kandixanto yu'u ra tu'inkatuna nakixi xinyayu mií sa ni bando naka kandishando tu bindo. Tu va'a kandixanto Dasaka no tami iba ku bindo ra xindo nandukundo ñaka'nu ñataxinta nyoxi ra tyajku ra ndakanininto ñaka'anto sa ñataxi yu'u kuachi ya'anto yu tatayu nyoxi chi ra taxi kuachi ya'anto kuvi ra moisés va ra rajkan kuvi tu ra ntiani inivanto ra tuntixa kantixanto ra ra kantixatunto ke ka'an tunyoxi ñatia ra moisés va ndisu tuxin va tunto tiara Moisés, sarandisha santo, candillando Cayu Utusa, cachi Jesús, shintia.